غزو آخر من كينغدم لا بأس سوف أحرص على القضاء عليهم بقوة هائلة هذه المرة في ايه سقطت السبايك في ايه حشرة السبايك فوزتي انتهيت تبقى عدو واحد <laughs> Yo te maté. Bien. تضطر لتلويث يديك Sorry guys. حقا أننا لن نقاومهم خطأ فادح Did you knife two of them or only one? Uh, one of them I just stood behind him. And the other one I knifed. ازرعوا لسبايك ازرعوا لسبايك أنشأت الحاجز تبقى عدو واحد She was saving a classic? What the fuck? I do not mean a classic is expensive? Yeah, yeah, true. It's a high class weapon. الدخان التالي أفقد البصر Can you hear me? Thank you. كيو انتهى أمرك تبقى عدو واحد لا أحد يتغلب علي نايس هائل لقد تدربنا من أجل هذا خوفهم تم نشر الساتر سأنشر الدخان أعيد التلقيم وان شيل نذر وان تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق تبقى عدو واحد She was to the right, right there. Yeah. Be careful. أداء رائع. Nice. أومن أنت من قوى الطبيعة they rotate? Yeah. أعيد التلقيم آخر لاعب باق آه. سوري تبقت ثلاثون ثانية She's in the smoke. Someone is in the smoke. انتهى أمره. Nice. تبقت عشر ثواني. Spike. You got lucky. Run away, run away. To the right. Nice try. انتبهوا قد تتعلمون شيئا Sage ويل be heaven سقطت السبايك في بي ستبدأ المطاردة استعدوا لنيران الجحيم آخر لاعب باقي Nice time. Thank you. منا على الأقل سيكون خلفهم try to rotate if you want to. سقطت السبايك في اي اسقطت ثلاثة السبايك باق رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون Yeah, I think if we see uh, the op from KO, we need to rotate. He's good with that thing. ونشر الساتر فخر Let's go I B, there's an operator on A. Greens with an operator. تبقت ثلاثون ثانية Don't cheat, stay in school. What do you want from the menu, Sage? We have a, a coffee, a latte, a cappuccino. ¡Qué pesado! سقطت السبايك في آخر لاعب باقٍ. عدو آخر وميت تبقت ثلاثون ثانية. I'm time to save, I guess. المحفز اللاسلكي فعال. مالك. تبقت عشر ثواني. الدكان قادم. نفوز وننجو ظلال متحركة نو غاش بليز لما نشر الساتر انتشار الدفاع أعيد تطبيق العدو في إيه؟ نعماء Operator, operator upstairs. Plan Only to push please, please, الحج عدو واحد Just camp please لا يمكنني استخدامها هنا He will buy another operator. He's right there. في A سوف أسترد ما يخون البشر الساتر ظلال متحركة لا يمكنني استخدامها آخر لاعب باق أقمت الجدار You can do this. good start. انتي oh! مونامي. آخر جولة في الشوط. لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا. لننفقها. هل أحصل على دعم؟ Yeah, straight, straight, yeah. Don't shoot, don't shoot. Don't shoot, oh man. It's good ¿Qué cojones? Hágase ah, ah, tonto el bote. Sé que treino? Si es que viva España y va el rey. Yes, yes. I agree. You immigrant? What? What? What did you say? Are you a foreigner? Yes, I'm a, I'm a sex offender. Ah, oh, yeah, yeah. I, I see, I see. Where are you from? I'm from the best country in the world. Do you wanna say it? Uh, yeah, raise? Spain. Yeah, raise it. Spain is pretty good as well. Brazil. I like Spain. Israel. Where, is where, where, are you from? Sorry, say it again. Israel. Israel, the one with the Palestine conflict. Yeah, yeah. Oh, I yeah, I know, yes, I know what you're. Yes, yes. And I think you're right. Do, do you have internet yes. there? Of course, what do you mean? It's one, it's one of the leading uh, countries in uh, de ah. development. I thought you had problems like hunger problems, not like playing Valorant. Ah. You... No, no. It's, it's pretty English. It's pretty chilling there, to be honest. Nah, nah, fuck Palestine. Palestine isn't even a good country. Una. Yeah, Don't die on me. تبقى عدو واحد Nice. Good job, man. Bien, bien. إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة شحن The thing, the thing is that is that the internet makes a big, big thing from small things, you know. There isn't even a warrior. حان وقت التفجير هنا أعيد التلقيم أعيد التلقيم من الأعداء قتل آخر لاعب باق سقطت السبايك في بي She might come to through behind Sage. Reina was mid. maybe B. there, okay. هذا ما تدربت من أجله. لا سلاح يتفوق على أسلحتي. سأتولى الأمر. ذاهب إلى أي ستبدأ المطاردة زرعت باي تم نشر الساتر آخر لاعب باق Save, save. תעשה save אחינו. save אחינו. What are you doing? Why would you do that? لا مزيد من الشكوك جاهزون is uh, 50 HP. ظلال متحركة في الوسط سقطت السبايك في الوسط أعيد التلقيم 71 كايو تبقت 30 ثانية go for يلد يلد تشחק تبقت عشر ثوان زرعت السبايك Revive me, رينا آخر لاعب باق Okay, guys, we need to win, okay? Yes, yes, I, believe in I, you. I really thought that, but we have a fucking colleague AFK, you know. Yes. That's a problem. تم نشر الساتر سقط عدو زوريات لسبايك رصد عدو في ايه قضيت عليك 110 never mind good جوب تبقى عدو واحد نايس thank you guys, good أطلقوا النار على الأشرار ما رأيكم بهذه الخطة؟ هنا هنا Están plantando en A. Planting A, planting A. Fucking camp. أحتاج إمدادا I'm taking long A أراقب هنا Está libre, Sigue Hola. qué cerdo de mierda. ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ هنا زرعت السبايك انصرف أسجد الظفر لا تقتله 70 on brimstone. تبقى عدو واحد Ace. To the left, to the left. To the left. right there, right there. Oh, لا good توجد job, bro. شحنات Nice. موافقة حقا أن ينجح تذكروا ضرورة التواصل معا أثناء القتال فالتواصل سيؤمن لنا الفوز Please, أريو دي there, please? تو Tú, mono mierda, يا eh, to لن يموت حلفائي عدو واحد Good job, man. يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة سوف أصبح كابوسهم ستبدأ المطاردة Roto B. ميد ميد ميد رصد عدو في بي تبقى عدو واحد سقطت السبايك في بي سبايك سبايك هير نايس نقطة الفوز أنا آخر شيء سيشاهدونه واو that was nice يا لحسن I'm pretty I'm pretty sure they they will go uh, A because huh? they succeeded most of the times when they went A. Exactly, exactly. هنا لا يمكنني استخدامها ظلال متحركة Play safe and we win. Come on. أسلب الوسط Nice. سقطت السبايك في A You can go and revive someone, Sage. تبقت 30 ثانية ريفايف ريفايف سمان تيز انشر الدخان Just camp, I, I can kill him. تبقت 10 uh, ثوان. نايس فاز المدافعون